有对师徒练着功，心里还想着行侠仗义呀。有个地方叫江湖，听说那还有藏着的秘密呀。路见不平出手呢，还是在一旁安静的吃瓜？天上地下冒险呀，敢做敢当才是大侠。讲黑黑白白谎话假话，还有坏人。 这结果被化成了乌龙笑话。哪怕隔世百千个滚烫，也要无畏从正义这里再出发。寻宝的方向就在我脚下，还有什么值得过吗？哪怕迎面的风有多大，也要肩并肩我伴一同前行吧。毛竹的破拉，马连的三八。 还有什么值得害怕？哪怕要走到海角天涯，那就和我整理好行囊再出发。探险的道路就在你脚下，那就说好江湖上再见吧。准备，干杯！干杯 怎么一副魂不守舍的样子？包大人，我命令你今晚火烧铁堡，从内部制造混乱。遵命，圣上。 手严重受伤了，都爆裂了，危险！婷婷，哎我的腿！挺住了！嘿。 大师兄，别怕，我马上就把你救出来。嘿，嗯，哇，好像有几千斤重哦！呀，姐姐，快爬出来！啊，我的腿，我的腿没知觉了！太惨了，这次完蛋了！ 顶住了，快跑！铁凝受重伤，需要急救，快去叫人！是。 铁钉，铁钉，上次铁芒宫被火宝救过一回，恳请你们再救救铁钉。我们只剩下百分之二十的火宝元力，恐怕是心有余而力不足。而且，若是我们耗尽元力，该如何抵抗入侵的魔头？难道铁钉的命就不重要吗？堡主，别为难他们，啊、我。 顶得住，铁钉，我对不起你。不如先让大头试试，他也会一些医术。啊！拜托了，胖师傅，请你一定要治好他。堡主，堡主，堡主，铁钉怎么样啊？ 大家放心，铁钉没事，很快就会康复。好命够硬。大家尽快返回岗位，恢复秩序。还有，从现在起全保敬酒。是，房主头好晕啊！啊，我怎么在这里啊？脑袋像是灌了铅一样。啊？ 小包子，他怎么也在这里？喂，小包子。呃，公公主。本宫为何会睡在这里？我我也想不起来了。啊！你的手流血了，你你做了什么事情？呃，我这完全不记得。哎。 一把无名火，把我们的心血烧成这样吗？铁柱是铁金刚，受损有多严重？一条腿被高温烧的报废了，要修抹过去得花三个月的时间。三个月，这么久？我判断此次意外是人为纵火，凶手打伤看守的警卫，打翻油桶，故意点火引发爆炸。 昨晚那个旭公主喝醉了，先离开，没隔多久就失火了。对呀，我也看到了。她喝得很醉，呃，风言风语的乱说话。啊！你又得再说一遍，我们皇家奔虎营都对不了的魔头，你又能怎么样？你就要魔本公主了！ <laughs> 我说你们有完没完啊？这里是慈善晚会吗？肯定是他。 心存怨气，借酒撒疯。我们去找他问个清楚。走，找他算账去。堡主，别冲动啊！哼。嗯？什么人？嗯。喂，你们这是要干什么？他昨晚醉酒之后都去哪里了？ 我喝醉了去哪关你什么事儿？这么凶！机械工坊的火是不是你放的？谁放火了？你不要随便污蔑本公主！哼，你的保镖能为你做不在场证明吗？我我也不太清楚。你是什么东西？竟敢随便指控本公主！这里是铁堡，我是铁堡堡主。现在我以堡主的名义。 合理怀疑你涉嫌纵火，将你隔离并进行调查。大胆，竟敢对皇族公主无礼！你要打架呀？慢着，本公主接受你的调查。公主，但是如果查出不是我放的火，你们就都等着砍头吧。铁莲，你太冲动了，未找到确实证据之前就将旭公主关押，这样太武断了。 万一查出凶手不是他，该如何交代呀？现在的重点是揪出嫌疑犯。如果不是他，由我来承担一切后果。堡主应冷静处理危机，以免在开战之前造成内部失和。铁金刚的腿被烧坏，需要三个月修复。你要我如何冷静？铁莲堡主，我们在火场发现一些证物。哦，喏。 你看这条铁链，啊，是燃料库的锁头。你们仔细看看断开处的接口，啊，切口平齐，是用利刃瞬间砍断的。难道这是纵火嫌犯砍断的？啊，没错，纵火犯必定是个用剑高手。此次到铁堡开会的人，会使剑的有谁呢？ 大师傅的流星落英剑法是武林公认第一的。喂，现在不是拍马屁的时候。哼，此次机械工坊失火，一定是人为的蓄意破坏。而且这个人极有可能还潜伏在铁堡里，藏身于某处。那么，到底谁是那个放火的坏蛋呢？我建议再召开一次会议，由堡主放出假情报，将这名卧底调出来。 帅哦，大师傅，这招厉害！我赞成。好，就这么办。各位，此次铁堡意外失火，铁金刚受损严重，难以修复。啊，这真是天大的坏消息！唉，雪上加霜呀。那现在怎么办？为了安全，我决定将火宝转移出去。啊，为什么突然决定这么做？ 因为这里已经不再安全了。那堡主打算将我们转移到何处呢？长白山。我赞同堡主的决定，就由我来护送他们。我对保镖工作十分内行。这包大人，你平时用的兵器是长枪吗？长眉大师记错了，我用的是剑。剑。 啊，对哦，你用的是剑嘛？年纪大，记不住啦。就这样决定了，由包大人护送两位活宝转移到长白山，后天出发。乌龙院之活宝传奇每周三零点准时更新。 扫描屏幕二维码，关注乌龙院粉丝会，我们会每周随机抽取一份精美礼品等你哦。看乌龙院，吃曼果零食，线下商或登录淘宝、微信搜索“曼果”均有售卖，还有精美礼品等着你哦，赶快行动吧！ 天天练，棍棒刀枪练，打拳练功不偷懒，他们是好青年。寻找活宝路漫漫，到处是考验，穿越艰险排万难，没成功绝不返，英雄少 一尊圣上旨意，毁掉了铁金刚，先下手为强。抓起来！天罗地网，看你往哪里逃！追！别让他跑了！ 让我来解脱你的梦魇。咱们可以将活宝抓回来。你的新作，杀手肖。